ай радиусу бир миң жети жүз отуз сегиз километр катуу бети бар муздак сфералык дене айдын массасы жердин массасынан сексен бир бүтүн ондон үч эсе аз айдын орточо тыгыздыгы жердин тыгыздыгынан ноль бүтүн ондон алты анын бетине эркин түшүү ылдамдыгы жердикинен алты эсе аз узундугу эки миң километрден ашкан эң чоң ойдунду бороондор океаны деп аташат айдын огунун айланасында айлануу мезгили анын жердин айлануу мезгилине барабар жыйырма жети бүтүн ондон үч сутка ал эми айдагы күн күндөрүнүн узактыгы жыйырма тогуз бүтүн ондон беш суткага жакын узун ай күнүндө айдын бети плюс жүз отуз градус цельсий температурага чейин ысып түнкүсүн минус жүз жетимиш градус цельсийге чейин муздайт айда суу жана атмосфера жок